kafiri ne annabi nuhu ya iya kokare shi ya zo ya bi shi ya kiya annabi nuhu lokacin da ya kera jirgi ga ruwa ya taso annabi nuhu ya kiraye shi ya ce sa'awi ila jabalin yana kiran shi yana ta ya iyalina ya iyalina ku zo nan gurin ku zo nan gurin to shi kuma ɗan nasa kan'ana sai ya ce sa'awi ila jabalin ya asmini min ma'a ya ce ni da sannu zan tattara in koma zuwa ga wani dutse dutsen zai tsare da daga ruwa sai annabi nuhu ya ce mai la asimal yauma min amrillah a yau babu wanda zai kai guda daga al'amarin Allah babu tsira saboda haka zo ka hau jirgi zo ka hau tsere shi ku sai ya ci haba baba ya ce ka tafiyarka ni zan je a hau wancan to shi ne Allah sai yake ce annabi nuhu alaihi salam saboda annabi nuhu yana tausayin ɗan shi yana magana yana cewa iyali na Allah iyali na Allah sai Allah ce mai wala tuqadibni fil ladzina zalamu karka mun magana cikin wanda suka yi zalunci nan gurin mu iya ganewa yanayin tausayi na uwaye bisa ga yaya a yanzu ba idan ka yi lissafi abin da uwaye suke tausayawa 'ya'yansu wallahi iya busa musu haka za ka zo ka kashe kanka akan bauta ma ɗiya ka musu goma ta arziki musamman irin yanayin yanzu izan ɗan ya zama ma'aikacin gwamnati yaga yana samun ku in ba wanda Allah bai ma gyaɗar dogo to sai ka ga kafin ya amfanar da kai jika ɗaya ya amfanar da duniya jika goma in wanda Allah ɗora hau ne ma na mata kawai ya yi tawa 'yan mata sai fete kimmi mega duk kudin albashi ya kare a wahala kawai ta 'yan mata sai da wanda Allah yawa gaɓi dogo sai kaga iyaye suna cikin wahala su kuma ta kawai suna kashewa banza kudin sai ɗaiɗai wanda Allah yawa mawafika su ne hankalinsu zai tattaru a kan iyayensu in ka diba ga kai zamanin da kake jariri in ka diba irin wahalar da fanka yake da kanka in waje huta in wani abin marmari ya gani so yake so ya kawo ma kuma musamman idan muka diba uwaye mata wallahi uwaye mata irin wahalar da suke akan iya ba kaɗan bace in wani abin warge ta gani so take ta saya mai tun yana baya bashi wayowa za ta jefa wani abu ta saya ta bashi shi bai zama ma ko menene sai ta damka mai hannun shi ya girgiza kakacau kakacau kakacau kakacau bai ma ko menene ta bashi amma ya girgiza yana ji wannan ƙara dukiya ce ta hudda ta bashi sannan idan ya fara girma in sallah ta zo za a ganta ta faɗi ta tashi so take sai ta saya mai ɗan kwamfile mai kyau wanda zai fito cikin abokan shi ranar sallah wahala a koma ɓangaren lakwal za a gani kamar su kashe kansu su ne za su masa komi gari ya waye su ne kudin recreation marece kudin kashewa in sun dawo sutura komi suna ta yi musu inda za a lissafa daga ranar da aka haife ka abin da ma'aifinka zai kashe ma ko abin da ma'aifiyarka za ta kashe ma kan kudin recreation kan kudin sutura kan kudin kaza kan kudin kaza kafin ka fara zuwa ka ɗauki dala ta gwamnati billahi lazi in za a tattara ma kuɗin to da ya ishe ka jari wallahi tallahi da ya ishe ka jari saboda haka ya kamata a yi ka kyautatawa iyaye inna mugraqun Allah ce lalle su abe bandirmiyarwa ne to mu je mala فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت يتي إذن كديديت أنت كي ومن معك da wanda suke tare da kai alal fir akan jirgin faƙul ka ce alhamdulillahi lazina jana godiya ta tabbata ga allah nan da ya tsamar da mu minar ƙaumin zalimin daga mutane a zalimai wannan addu'a ba wai sai annabi nuhu ba alaihi salam ta shayi al'ummar manzo Allah idan ka hau wani abin hawa za ka iya kai wani addu'a kuma za ka iya har lokaci subhanal ladzi da na haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ko da keke ne kwa ko da babur ne ko da jaki ne ko da doki ne duk wani abu da za ka hau kar ka yi tsammani za ka iya sarrafa shi yadda kake so wannan sarrafawa ta Allah ce Allah ne kadai zai baka dama ka sarrafa saboda haka idan ka hau ka yi addu'a wa ƙurrabi ka ce ya ubangiji na anzilini ka sabkar da ni munzalan masabka mubaraka mai albarka wa anta khairul munzili lalle Allah kai ne fiye mai masabki me yake cewa inna fi la ayatin wa in kunna mubtali inna fi zalika da aya yace lalle cikin na akwai ayoyi kwarara wa in kunna la mubtalin ko da yake mun kasance mu abeban jarrabawa ne me yake cewa summa ansha'ana min ba'dihim qarnan akharin gaba fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budu Allah an i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh hmm. afala tattaqun sun an sha'ana sannan kuma sai muka fara min a bayan su ƙauman waɗansu mutane ko kuma ƙarnan a kare wani ƙarni daban sun an sha'ana min ba'diyan bayan waɗannan mutanen sun gabata Allah ce kuma sai muka sake wani ƙarnin abinda ake nufi karni shine yake shekara ɗari sai muka sake wani ƙarni daban fa arsalna fihim rasulan su ma sai muka aiko a cikin su manzo na musamman minhum dan cikin su dan dangi kenan ba bare ba to me yace musu an ubudullah ku bauta ma Allah malakum min ilahin gairu ba ku wani abin bauta ba Allah ba afala ta taqul shin ko yan adam ba za ku ji ba tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah me yake cewa وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة na'am وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا Mm. وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم Mm. إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما Mm. ويشرب مما تشربون Allahu Akbar. Wa ƙala da malau sai manya-manya mashawarta su ne kama a ce difitoci da ministrori. min qaumihi daga cikin mutanansa shi annabi nuhu alaihi salam allazina kafaru wadanda zai kafarta. wa kazzabu bi liqa'il akhirah sai ƙaryata ranar lahira wa atarafna muka jiyar da su dadi dama manzo Allah yana cewa an in'amu sababun min shaqawatil insan dukiya tana daya daga abin da yake sa dan adam ya tabi yanzu za ga mutum kuna zaune ana cewa ne eh bawan Allah ne Allah Allah bawan Allah ne kai baya cewa komi bar shi ne bai ya kuɗi tukwana ai ba a yaba ɗan kuturu sai ya kai shekara arba'in akwai bawan Allah na babu na talauci ba